Wie erstelle ich ein Survey? Ich zeige Ihnen in diesem Video nur eine kleine Auswahl an Fragetypen. Sie können auf der Hilfeseite von Form-R unter dem Punkt Hilfe, Item-Typs, aber noch weitere Fragetypen finden. Um ein Survey zu erstellen, öffnen Sie zuerst das Blankosheet. Das ist quasi eine leere Excel-Tabelle die nur die für Form R relevanten Spalten enthält, also Klasse, Type, Name, Showif, Optional, Label und so weiter. Die Reihenfolge dieser Spalten ist egal, der Wortlaut der Spalten ist allerdings relevant. Das heißt also, Form R erkennt die Spalten nur, wenn sie auch korrekt geschrieben sind. Nicht alle Spalten finden Sie immer in der Vorlage, zum Beispiel Item Order und Block Order sind nicht immer vorhanden. In der Excel-Tabelle füge ich nun nach und nach meine Fragen- und Antwortoptionen ein. Ich zeige Ihnen jetzt ein kleines Beispiel zum Schlafverhalten von Versuchspersonen. Als erstes will ich die Versuchspersonen begrüßen. Dafür verwende ich eine Notiz, die in Form eher Note heißt. Das heißt also, ich schreibe hier Note hin. In der Spalte Name trage ich ein, wie der Variablenname dieser Note im Datensatz sein soll. Da sage ich jetzt einfach, das ist eine Introduction, also Intro, und trage dann beim Label ein, was die Versuchspersonen wirklich sehen sollen. Das heißt also, der Variablenname wird von den Versuchspersonen in der Umfrage nicht gesehen. Der ist nur für Sie später im Datensatz zu sehen, dass Sie wissen, was da passiert ist. Was die Versuchspersonen sehen, sind maximal die Labels und die verschiedenen Antwortoptionen. Beachten Sie bitte, wenn Sie den Namen wählen, dann müssten Sie sich da an bestimmte Regeln halten. Das heißt also, ein Name darf keine Leerzeichen enthalten, keine Bindestriche. Er muss unbedingt mit einem Buchstaben beginnen. Dabei sind allerdings Umlaute und Sonderzeichen wie Ä und SZ, ähm, die sollten Sie insgesamt in den Namen weglassen. Jeder Name darf nur einmal in dem Tabellenblatt auftauchen. Und damit das Video nicht so lang wird, sehen Sie den Rest jetzt in einem vorgefertigten Excel-Sheet. Ich habe die Excel-Tabelle Schlaf genannt. Das machen Sie einfach mit äh, Speichern unter. Dann bin ich als erstes an diversen demografischen Daten der Versuchsperson interessiert. Dafür habe ich ein Multiple Choice gewählt, das heißt also MC, habe der Frage den Namen Geschlecht gegeben und die Versuchsperson soll sehen, geben Sie bitte Ihr Geschlecht an. Damit die Versuchspersonen nicht so viel tippen müssen, gebe ich die möglichen Antwortalternativen vor. Dafür wechsle ich auf das Tabellenblatt Choices, habe jetzt hier eine Liste erstellt, die Sex heißt, dann welche Codierung die jeweilige Antwortoptionen haben soll, 1 bis 4. Und 1 ist männlich, 2 ist weiblich, 3 ist divers und 4 ist keine Angabe. Jetzt nehme ich diesen Listennamen und trage dem hinter den Fragetyp noch zusätzlich ein, damit Form R weiß, welche Antwortoptionen ich diesem Multiple-Choice-Typ geben möchte. Anstelle von dem Multiple-Choice könnte ich auch äh, Multiple-Choice-Button nehmen. Das heißt also Multiple-Choice-Button, dann die Antwortoptionen sind dieselben natürlich, Sex. Wie gesagt, ein Variablenname darf nur einmal auftauchen, deswegen nenne ich das hier jetzt Geschlecht 1. Und jetzt sehen Sie in der Spalte Optional da ein Ausrufezeichen. Das bedeutet, dass die Frage von den Versuchspersonen dringend beantwortet werden muss. Wenn da nichts steht, wie hier, ist das allerdings das Gleiche. Wenn wir uns das Ganze jetzt in Form R anschauen, dann sehen Sie jetzt hier, das ist das MC, das sind so Optionsfelder und das hier ist MC-Button. Beim Alter will ich nur Zahlen haben. Das heißt also, ich wähle als Fragetyp Number aus. Und außerdem weiß ich, dass ich nur Versuchspersonen ab 18 Jahren rekrutieren werde. Das heißt also, ich werde als minimalen Wert 18 eingeben, als maximalen Wert denke ich, das sollten 120 Jahre ausreichen. Und da man jedes Jahr angeben kann, gebe ich hier noch eine 1 an. Der Variablenname ist Alter. Und jetzt habe ich hier bei optional ein Sternchen stehen. Das bedeutet, dass die Versuchspersonen das nicht zwingend beantworten müssen, sondern sie können wählen, ob sie antworten oder nicht. Dann wieder das Label und in der Spalte Value habe ich ähm, eine Zahl eingetragen. Ich gehe davon aus, dass meine Stichprobe durchschnittlich 35 Jahre sein wird. Das heißt also, wenn wir dann in den Fragebogen gehen, dann ist da eine 35 voreingetragen und die Versuchspersonen, die nicht 35 Jahre alt sind, müssten das dann ändern. Hier sehen wir dann die 35 und das kann man dann entweder über dieses Feld hinten hoch runterklicken oder Sie können das auch tippen. Das geht auch. In der Spalte Class können Sie dann zusätzlich noch das Aussehen einer Frage beeinflussen. Das heißt also, ich möchte jetzt hier dass das Antwortfeld unter der Frage für die Versuchsperson angezeigt wird, also Answer Below Label. Und das Ganze sieht dann so aus. Hier haben wir das Label und hier haben wir das Antwortfeld. Und es gibt ganz viele verschiedene vordefinierte Klassen. Das heißt also, hier können wir wieder auf die Hilfe gehen, dann auf Survey Spreadsheet scrollen ein bisschen nach unten und dann sehen wir hier vordefinierte Klassen. Da können Sie dann verschiedene auswählen und dann in der Spalte Class eintragen. Rein theoretisch können Sie auch selber Klassen definieren. Das würden Sie dann über den RAN im CSS-Feld machen. Als nächstes erhebe ich die erste Frage der eigentlichen Umfrage. Da geht es um die äh, Zeit, wann die Versuchsperson gewöhnlich schlafen geht. Da das eine Zeitangabe ist, wähle ich den Fragentyp Time aus, als Variablenname Bettzeit und hier das Label. Wenn wir das Ganze dann im Fragebogen anschauen, dann sehen Sie, dass das hier ein Zeititem ist und dann können Sie auswählen, dass jemand zum Beispiel um 22 Uhr schlafen geht. Rein theoretisch können Sie das natürlich auch noch auf Minuten verändern, also 22.30 Uhr. So, dann möchte ich wissen, was die Versuchsperson gewöhnlich als letztes vor dem Schlafengehen macht. Dafür wähle ich eine Auswahlliste aus, die heißt Select One. Da ich bei einer Auswahlliste natürlich wieder Antwortoptionen vorgebe, gehe ich in das Blatt Choices, lege dort die Liste Gewohnheit fest. Ich habe vier Antwortalternativen. Natürlich gibt es dann noch andere Optionen, das können Sie jederzeit ergänzen und dann schreibe ich den Listennamen direkt hinter den Typ. Und wenn wir uns das Ganze in Form R anschauen, dann sieht das Ganze dann so aus. Hier können die Versuchspersonen dann auswählen, was sie als letztes tun. So, dann möchte ich zusätzlich noch wissen, in welchem Ort die Versuchspersonen wohnen. Da das natürlich eine Liste mit sehr vielen Möglichkeiten wäre, gebe ich dort keine Antwortalternativen vor, sondern ich lasse die Versuchspersonen äh, einen Freitext formulieren. Dafür nehme ich den Fragetyp Text. Das ist ein einzeiliger Text. Sage, dass das zwingend beantwortet werden muss. Da kann ich dann zum Beispiel Münster hinschreiben. Hier hat man allerdings den Nachteil, dass es durchaus zu Rechtschreibfehlern kommen könnte. Und Jetzt möchte ich noch wissen, was die Versuchspersonen gewöhnlich an einem normalen Abend machen. Da das natürlich ein etwas längerer Text ist, nehme ich diesmal den Fragetyp Text Area. Das ist ein mehrzeiliges Textfeld und ich möchte, dass das im Moment nur den Männern angezeigt wird. Das heißt also, ich nehme in die Spalte Show If das Geschlecht von hier oben und die Männer waren ja die Option 1 und dann sage ich, nur den Versuchspersonen, die bei Geschlecht, die äh, männlich anklicken, die sollen dieses Item angezeigt bekommen. Das können wir hier mal schauen. Das heißt also, wenn wir jetzt Frauen anklicken, dann sieht man da nichts. Wenn man Männer anklickt, dann kommt hier unten noch so ein Textfeld. Und da kann dann natürlich auch wieder jede Menge reingeschrieben werden. Der Inhalt des Show-Ifs, das ist ein R-Befehl, das heißt also, wenn Sie etwas kompliziertere äh, Show-If-Befehle haben, dann können Sie die auch vorab in R testen, ob die funktionieren und dann erst hier eintragen. Dann gibt es noch den Fragentyp Calculate. Das ist eine Berechnung, die lediglich im Hintergrund ausgeführt wird. Das heißt also, die Versuchspersonen sehen dabei nichts. Hierbei wird in der Value-Spalte festgelegt, was da berechnet werden soll. In diesem Fall soll das Geburtsjahr berechnet werden aus dem aktuellen Jahr minus dem Alter. Ich gehe davon aus, dass Sie einen solchen Befehl nicht trocken in Excel schreiben können. Deswegen empfehle ich Ihnen, dass Sie dafür zuerst RStudio starten und nach und nach den Befehl aufbauen. Und diesen Befehl übertrage ich dann in die Value-Spalte. Eine Seite einer Umfrage wird immer mit dem Typ Submit abgeschlossen. Das heißt also, das ist hier das letzte. Und damit werden dann alle Daten, die die Versuchsperson eingegeben hat, sobald sie diesen Button drückt, in dem Datensatz gespeichert. Der Datensatz heißt dann genauso wie ihre Survey, also Schlaf in diesem Fall. Und nach dem Erhebungszeitraum, wenn alle ihre Versuchspersonen an der Umfrage teilgenommen haben, können sie den Datensatz runterladen und in R weiter bearbeiten und analysieren. Das heißt also, wenn wir uns das Ganze angucken, ist das hier der Weiter-Button. Dann sehen Sie hier noch die Spalte Explanations. Und da können Sie dann individuelle Notizen reinschreiben. Die werden allerdings von Form R ignoriert. Dann sollten Sie die Tabelle speichern und dann können Sie sie später in Form R hochladen.